Alors, j'ai euh, euh, le plaisir aujourd'hui de parler d'une chose que j'aime énormément et qui s'appelle Dante. Alors bonjour, bonsoir. Euh, merci beaucoup, merci beaucoup Madame Cole pour l'invitation. Merci à vous tous euh, pour, euh, à toutes pour euh, votre participation. Il s'agit d'une tradition que nous respectons presque annuellement hein, de faire des rencontres au niveau de la littérature italienne et pas seulement évidemment. dans ce regard qui se croise entre luxembourgeois et italien depuis longtemps. le plaisir aujourd'hui de parler d'une chose que j'aime énormément, hein, et qui s'appelle Dante. Pas par hasard, mon fils, un de mes trois enfants, s'appelle Dante. <laughs> Et pas un hasard, naturellement, parce que nous n'avons pas des parents ou des, grands-parents qui s'appellent Dante. C'était vraiment une passion, euh, un grand amour, hein, un grand amour, un grand intérêt. Et pas seulement littéraire, mais je pense une sorte d'horizon, de dimension mentale, conceptuelle, qui euh, Dante, que Dante nous a, nous a lancé et nous lançons depuis plus que 700 ans. Vous savez, nous respectons, nous fêtons aujourd'hui, non, cette année, les 700 ans de la mort de Dante Alighieri. Et ici, vous voyez, euh, alors, à propos de la mort, euh, le bout de voyage hein, extraordinaire, exceptionnel, euh, d'une personne qui s'appelle Dante Alighieri, qui était vivante exactement comme nous, et qui a eu la grande chance de faire euh, l'expérience la plus extraordinaire qu'un être humain puisse faire, c'est-à-dire de faire une excursion en tant que vivante encore, au-delà de la vie humaine, au-delà de la mort, et de euh, voyager euh, à travers les différents endroits qui, séparent, qui nous séparent de la mort jusqu'à Dieu, c'est-à-dire enfer, purgatoire et paradis. Oh, vous avez déjà une idée euh, de, la, fin, de l'arrivée de ce voyage exceptionnel euh, de Alighieri. C'est-à-dire, euh, vous voyez ici euh, un soleil avec deux courants. Ils sont en effet trois cercles. Et ces trois cercles correspondent à Dieu. Aujourd'hui, on fait vraiment la rencontre avec Dieu. Dante, que vous avez bien sûr connu au fil des différentes non, séances, aux différentes rencontres jusqu'ici, à travers les différents champs, et les pêcheurs, les âmes de l'enfer, du purgatoire, du paradis, je suppose, mais vous le voyez aujourd'hui avec pas une âme, pas un pêcheur, pas un bienheureuse, mais directement avec Dieu. Hein. C'est le 33e chant du paradis. Avec ce chant s'arrête la Divine Comédie, qui est une œuvre formidable, hein. Borges l'a considéré le plus grand livre qu'un être humain ait jamais écrit. C'était Borges, hein, Pacicotti. Hein, c'était, hein, et, ici, vous voyez que Dante, finalement, une fois qu'il arrive à la fin de son voyage extraordinaire, arrive à connaître Dieu, je dirais en personne, entre guillemets. Les trois siècles, ben, on le retrouvera à nouveau. Ecco, ici vous voyez comment la euh, Divine Comédie, à travers l'expérience de la chronique de ce voyage, non, qui est la Divine Comédie, c'est-à-dire ce livre autobiographique, attention, c'est fondamental. Il ne faut pas se poser face à un auteur qui est un autoritas ou une autorité en tant que personne qui suppose de connaître mieux que lui les choses. Jamais Dante nous euh, hein, nous avoue, d'avoir euh, inventé, imaginé ce voyage. Dante a dit une fois, au jeudi saint, avant la Pâque de 1300, je me suis trouvé dans une forêt noire et j'ai commencé un voyage jusqu'à voir Dieu finalement. N'avait jamais dit j'ai tout imaginé. C'est un voyage, voyage fictionnel du tout. Alors nous devons comprendre exactement ce qu'il nous dit. Alors, le voyage pour nous est un voyage en tant que texte, une restitution d'un texte, d'une chronique autobiographique. Naturellement, après, nous pouvons, au niveau critique, tout construire, naturellement, mais au niveau du respect de l'autorité, de l'autorité de l'auteur, nous devons considérer ce voyage en tant que le plus extraordinaire euh, euh, voyage autobiographique euh, d'un astronome qui a la chance de voler même parmi les différents ciels du paradis. Et ici, vous voyez euh, l'hémisphère de terre émergée, où il y a au-dessous, au-dessous vous voyez euh, Jérusalem, il commence le tronc conique dans lequel il fait la connaissance aux différents pêcheurs de l'enfer, jusqu'au centre euh, de la terre, le bout du conique, disons, le plus étroit, où il y a Lucifer, non il se bouleverse. Fantastique aussi comment Dante nous raconte euh, le croisement des différentes euh, forces gravitationnelles de la Terre, qui se croisent exactement dans la zone pelvique non, centrale du corps euh, du Lucifer. Non? Il se rattache aux, aux, poils et puis il nous dit Dante, simplement, je n'ai pas compris ce que j'ai fait, mais j'ai seulement que j'ai placé mes pieds où j'avais la tête et la tête où j'avais les pieds ta ta ta ta Il change totalement de position et commence à dire ah, montez, montez, montez, montez, descendre. Parce que Dante, les, pieds, non, les jambes et les pieds de Lucifer appartiennent, occupent déjà le but, le début euh, de l'hémisphère euh, des terres opposées, disons, des terres, non, des, des yeux, des yeux. Ici, vous voyez, à travers le tunnel, arrive au purgatoire, c'est la colline symétrique au niveau de la masse de terre qui s'était retirée euh, de l'enfer. Au sommet encore euh, le paradis terrestre, et puis Dante, qui quitte, il a un passage de consigne, Dante quitte sa guide de l'empire du purgatoire qui s'appelle Virgile pour euh, non, donner non, la, charge, la nouvelle charge à Béatrice. C'est Béatrice qui appartient déjà, une bienheureuse qui appartient déjà au paradis qui lui permet de voler. Transhumanar, transhumano, comment je peux vraiment voler Parce que à la fin, euh, le, purgatoire et l'enfer, vous l'avez connu, non À la fin, est orographiquement morphologiquement imaginable, C'est un trou. Dante, qui est encore exactement comme nous, glisse, tombe, etc. Hein. Et, mais ici, et puis si on monte, et ici, les différents ciels du paradis sont des ciels, c'est pure terre, c'est air. Et Dante doit voler dépasser d'un ciel à l'autre. Et Dante n'est pas, exactement comme nous, pas voler. Et alors Dante nous raconte une chose euh, fantastique parce qu'il dit, transhumana, transhumano, aller au-delà des limites humaines. Je peux le faire, mais je ne sais pas pourquoi, grâce aux yeux de Béatrice. Moi, j'ai regardé Béatrice dans les yeux et je suis monté d'un ciel à l'autre. Béatrice devient symbole de la théologie, mais devient aussi une sorte d'ascenseur paradisiaque <laughs> du paradis. Et passe d'un ciel à l'autre jusqu'au sommet. Et au sommet, il se trouve où Il se trouve face dans une rose, une rose énorme, une rose de bien rose, non Une rose où il y a une musique fantastique, une harmonie incroyable, parce que de plus en plus l'harmonie augmente, la joie, la félicité augmente, non Alors tout devient indescrivable, indescrivable. Dante nous dit euh, toujours, je ne peux pas arriver à utiliser des mots humains limités pour définir ce qui n'est pas humain ce qui dépasse totalement l'humanité. Et ici, la rose que vous voyez ici, c'est une rose qui est composée d'une quantité énorme d'étincelles. Étincelles, non les, étincelles, les scintilles, les atomes. Et chaque atome est un rose, énorme, euh, avec les neuf parties de cette euh, rose. Et au sommet de cette euh, rose magnifique, il y a la Madone, la Vierge Marie. Et aujourd'hui, nous faisons le dialogue le plus extraordinaire avec la Madone et avec Jésus et avec non Jésus et avec Dieu même. Alors, nous passer, je vous présente, qui là, vous voyez l'Empire, la rose où a Maria, ici la rose avec la quantité énorme du bien rose, vous voyez, et ici encore, vous voyez la rose Maria, et si vous pouvez imaginer en dessous, vous pouvez imaginer alors Dante, Béatrice, et une autre figure vous avez déjà commencé à voir à la fin euh, de, déjà, dans, la chambre précédente, qui s'appelle Saint Bernard de Chiaravalle. Et, qui, est pourquoi il est là Saint Bernard de Chiaravalle est un grand ami de la Madonna, un grand ami de la Vierge Marie. Il avait écrit, il avait c'était un saint qui avait écrit énormément, avait aimé énormément cette figure. Une figure magnifique, si vous considérez, euh, d'ici à quelques semaines, deux semaines, je pense il y a la fête de la Madonna Immacolata, non? Cosa bellissima, c'est la fête de la Madonna, le 8 euh, de décembre. Et parce que la Madonna a été la figure humaine, choisie directement par Dieu pour se faire humaine et pour accoucher. Jésus et devenir humaine, renoncer à son immortalité. Et cette femme devait être une femme particulière. Et euh, Saint Bernard avait écrit plusieurs choses, parce que c'était euh, pour lui la, la, Madone réellement a été le trait d'union entre l'humanité et le message de Dieu et la création de Dieu. Ce chant est vraiment formidable. C'est difficile, c'est difficile, parce que c'est beaucoup philosophique, c'est difficile Le prédire, mais la chose la plus belle du monde. Ici, c'est un discours direct. Il y a une sorte de recommandation, de prière de la part de qui De ce saint qui s'appelle San Bernardo di Caravalle. Saint Bernard doit demander une chose à la Madone. Parce que vous devez vous imaginer. Alors, euh, imaginez, euh, regardez-moi maintenant. Hein. Permettez-moi cette arrogance de, euh, Imaginez-vous d'avoir ici Dante, hein. ici Béatrice, ici San Bernardo, en dessus, il y a Dieu. Et là, dans une sorte de niche, au sommet de la rose, il y a la Madonna, hein, la Vierge Marie. Hein? OK Imaginons la scène. Euh, Dante est arrivé à la fin, après son chant, à la fin de son voyage. A tout vu. La seule chose qui lui reste de voir est hein, la chose la plus importante de toutes, c'est-à-dire Dieu. Et Dieu se trouve sur sa tête. C'est un point lumineux. Il le sait, mais il voudrait voir. Naturellement, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire parce que nous pouvons vraiment connaître directement le soleil. Non, on serait brûlé par un n'a pas par le soleil directement à une quantité de, je une certaine distance. Et s'il s'agit de voir et de connaître directement l'infini, l'absolu. Nous, relatifs limité, mortel, est-ce que nous pouvons vraiment connaître et voir et comprendre l'incompréhensible, l'absolu, hein, hein le créateur, nous, créatures C'est pas possible. Et alors, Béatrice, qui est à son côté, qui l'a amené jusqu'ici, accompagné jusqu'ici, il est conscient de cela. Alors, il dit, tu vois voir Dieu, un instant, une seconde. Mais alors, tu dois avoir tout d'abord la possibilité de le regarder sans mourir. La première chose. Deuxième chose, tu dois être en mesure de te rappeler un petit peu après cette vision extraordinaire hein, de ce que tu as vu. Un petit peu. Retenir un petit peu dans ta mémoire. Et alors, la seule personne, figure, qui pourra autoriser, permettre une telle grâce à Dante est la Madonna. La Madonna est là. Mais Béatrice n'est pas en mesure de s'adresser directement à la Madonna. Alors il passe, <laughs> c'est une recommandation à l'italienne, hein, non <laughs> à, à Saint Bernard. Parce que Saint Bernard a la possibilité, le pouvoir de s'adresser directement à la Madonna. Et Saint Bernard doit demander cette, grâce, cette prière. Hein? Madonna, tu dois lui permettre de voir une seconde Dieu, et encore, hein, s'il te plaît, de, ne, de lui laisser quelque chose de cette image afin qu'il puisse raconter ce qu'il a vu au mortel une fois qu'il sera retourné. Alors, on commence. Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile et alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio. On commence avec les binarités. Vierge, mère savez, non la base du mystère euh, de la Vierge Marie, qui est vierge, en même temps, elle est mère de Jésus. Fille del tuo figlio, fille de ton fils, tout qui a accouché, toi accouché, le fils, ton fils bien sûr, mais en tant que créature, non, Dieu qui a créé toi à, sa, à son tour et qui devient homme à travers ton accouchement. C'est-à-dire, et ton ventre qui lui permet de se manifester aux êtres humains à travers la forme humaine. Alors, est fils, bien sûr, à toi, mais en même temps est ton père, figlia del tuo figlio. Umilia alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio »« humble più che creature. Eh, la personne, la figure à laquelle s'adresse tout le monde pour avoir un conseil, tous collègues collègues, l'humain, l'umana nature, nobilitarsi sì che il suo fattore non disegnò di farsi sua fattura. È una cosa bellissima. Cioè dice, tu eri tellement belle, perfetta, tu eri vraiment tellement perfetta in tant que creatura femminina, créée évidemment par Dieu, che Dieu, en tant que ton créateur, t'ha aimé tellement qu'il a désiré à son tour d'être créé par toi-même. Non Perché tu as été vraiment une figura un un réseau, produit, entre guillemets, formidable. Tellement parfaite Que tu as aimé tellement, un amour tellement exclusif avec toi, pour toi, qu'il a décidé de choisir toi, parmi les milieux, les millions de femmes qui existaient, pour être accouché, lui, créateur, accouché par sa créature. Nel ventre tuo si raccese l'amore per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore. E naturalmente l'accouchement no? di Gesù, en tant que fleur meravigliosa. Qui se a noi meridiana face di caritate, e giuso intramortali se di speranza fontana vivace. Ici tu es vraiment la figure de référence pour nous tous, non? Directement à laquelle on peut s'adresser, même si pas de façon directe, dans le paradis, mais en Giuso, en dessous, sur la terre, parmi les mortels. es vraiment la figure, encore, encore plus de référence, et tu es une sorte de fontaine d'espérance. Fontaine d'espérance, et donne à l'espérance, à ce sentiment-là, une idée, non? une idée plastique, une idée de eau vivante, non? continuelle. non. Donna, sei tanto grande e tanto vale, che qual vol grazia te non ricorre sua disianza, vol volar sans sale. Donna, tu es tellement Parfait. si il y a une personne, non, un mortel, qui veut désirer une grâce, non, et il ne pense pas de s'adresser à toi pour la demander, la grâce, une aide divine, alors disant, ça va voler sans aller. Son désir est comme un oiseau qui veut voler sans les ailes. OK Il faut demander, il faut s'adresser directement à toi pour demander une grâce, une aide divine. in te misericordia, ah, la tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre. Très souvent, pas seulement tu attends que quelqu'un te adresse, t'adresse la, la domanda de grâce, de grâce, mais tu prendi l'iniziative aussi de soccorrere la persona en question et avant qu'elle puisse demander la grâce même in te misericordia, in te pietà, in te magnificenza, in te s'aduna quantunque in creature di bontà, bontate. Et si vous voyez naturellement les différences oh, dans vertu, non de, de, la Vierge Marie qui est parfaite, qui, qui, che è honnête, qui, qui est magnifique, qui est bonne, etc. Or questi, alla fine, la captatio benevolentia oh, è terminata. E là, dit, oh, quanto tu es belle, magnifique, etc., Vierge Marie, comme je t'aime. Et ici. Ben Une fois qu'il a terminé avec la captatio benevolentia, la lauda hein, que c'était ces chants qu'on a euh, dans les églises à Dieu, ah, il doit demander, arriver non, non sur la question, hein, il doit arriver non, à l'objet <laughs> de son discours. Or questi, or celui-ci, imaginez-vous que Saint Bernard s'adresse ici. Ben Saint Bernard, Dante, Béatrice, la Madonna. e Dieu est là. Or questi, o oh, su lui sì, eh? che dall'ultima, dov'è? Che dall'infima lacuna dell'universo, in cui, in cui avvenute le vite spirituali ad una ad una, supplica a te per grazia di virtute tanto che possa con gli occhi levarsi più alto verso l'ultima salute. Ah, bellissima. Allora, sì, no? Chi ha vécu, visité jusqu'ici, toutes les âmes, les pêcheurs comme les autres, non, les bien roses, jusqu'ici, de l'enfer, purgatoire et paradis, jusqu'ici, non, les a visitées toutes, toutes, non, les a connues. Et ici, est arrivé ici, pour voir quelque chose de plus important encore, tu pries, te hein, tu pries directement, afin que tu puisses, non, lui permettre de enlever les yeux, regarder directement l'ultima salute, L'ultima salute da Salus, c'est que la figura che ti sauve, c'est pas la santé, non Celui qui te sauve, non euh, Et qui est Dieu, hein? Qui est, peut nous, nous, nous sauver plus que les autres, c'est Dieu. L'ultima salute. E moi-même, dice, e io che vai per mio vedere, non arsi più che io fo per lo suo, tutti i miei prieghi ti porgo e priego che non siano scarsi, perché tu ogni nube li disleghi di sua mortalità coi preghi tuoi, sicché il sommo piacer li si dispieghi. E dice, e moi-même, que j'ai jamais vraiment brûlé de désir, plus que je suis en train de faire pour lui, afin qu'il puisse regarder Dieu. Un instant, je te demande, s'il te plaît, de pouvoir lui, permettre de regarder un instant, hein, une minute, non, une seconde seulement, directement Dieu, c'est-à-dire il au piacere, non, le sommet, le l'acmé du plaisir, qui est Dieu même, hein, qu'il puisse le regarder un instant, hein, une seconde. Et puis, encore ti priego, C'est la première chose. Mais la deuxième chose est importante parce que sinon, on n'aurait pas la Divine Comédie, le texte. Eh? Ancor ti prego, regina, che puoi ciò che tu vuoi, che conservi sani dopo tanto vederli affetti suoi. Allora, je te prie ancora una fois. Hein? Ah, ah, non, non. Pas seulement de lui permettre de le regarder un instant, mais aussi, non, de garder ses limites, non, humaines, non, émotionnel, physique, de la mémoire, de la conscience. Imaginez-vous tout, hein? Afin que, dov'è? Qu'elle afin qu'elle puisse être, rester vivante, hein? puisse rester avec une mémoire, avec sa mémoire, que sa mémoire puisse retenir réellement hein? ce qu'il a vu. Vinca tua guarde i movimenti umani, Vedi Beatrice con quanti beati per ti chiudono le mani. Eh, ta, ta, magnificence, ton pouvoir puisse dépasser les limites humaines, afin qu'il puisse vraiment garder un petit peu de cette vision extraordinaire. Et regarde, pas seulement moi-même, hein, regarde Béatrice, avec toutes les bienheureuses, avec moi, pierre de la même façon en joignant les mains comme ça. Hein? Imaginez alors vous ce geste. Ce geste est un geste énorme parce que euh, des millions de bienheureuses qui sont en train de faire exactement comme ça, comme ça, demander tous ensemble hein, la même chose à la Vierge Marie. Pour Dante, gli occhi da Dio diletti e venerati, fissi nell'oratore ne dimostraro quanto i devoti preghi le son grati gli occhi da Dio diletti e qui Chi sono questi? La Vous savez qui sont les yeux, non Les yeux, aimés et vénérés par Dieu, de Dieu. Qui sont ces yeux Parce Dante, non, euh, ben, Saint Bernard a arrêté, non? a arrêté de parler. Hein? Ça C'est la Vierge, c'est la Vierge, c'est la Vierge. C'est exactement la Vierge Marie, parce qu'elle s'adresse à elle, et alors, elle a tellement aimé et choisi, parce que particulièrement aimée avec ce discours, cet amour exclusif. Avec Dieu, les yeux tellement aimés et vénérés par Dieu, c'est-à-dire les yeux de, euh, la Madonna, de la Vierge Marie, encore une fois, sont les yeux, non Ce sont des parties humaines, non, les protagonistes. Les yeux de la Madonna montrent clairement en se fixant directement sur euh, euh, Saint Bernard qui lui a parlé, montre combien agréable, combien hein, a été pour elle euh, un tel discours. Et aussi une telle prière. Il apprécie. Avec ses yeux, le montre. Et puis, il fait une chose qui est, encore une fois, c'est le passage, le moment cinématographique, je dis, comme je l'ai défini dans la Divine Comédie, un des infinis mouvements euh, cinématographiques. « India l'eterno lume s'adrizzaro, nel quale non si deve credere che si invii per creatura l'occhio tanto chiaro. Et alors, elle, qu'elle est là, euh, a regardé Saint-Bernard, à montrer l'apprécier, Saint-Bernard. Elle est souriante, avec ses yeux, son regard. Elle fait un geste. Elle ne dit rien. La Madonna ne dit niente. Elle part totalement. elle fait qu'un seul geste. Elle fait comme ça. Et il bouge, elle détache le regard, les yeux de Saint Bernard pour l'adresser directement Adieu, vers l'eau. Hein? Et regarde, Dante nous montre exactement non, ce geste qui est un geste de plasticité cinématographique. Tac Tac Et regarde. À ce moment-là, imaginez-vous la réaction de Dante, parce que Dante l'a vu, non ?« E io che al fine, io che al fine di tutti disia profinquava siccome dovea, l'ardor del desiderio in me finì. Moi, j'étais tellement brûlant de désir jusque-là, non à ce moment, j'ai éclaté de désir quand j'ai vu un tel geste. Parce que j'ai compris, non J'ai compris, cela veut dire, je peux regarder Dieu directement en personne et l'accepter. Bernardo m'accennava e sorrideva perché io guardassi Suso. San Bernardo regardava, no, son était là. Eh, eh, tu peux regarder, naturellement, tu peux regarder. Eh? Ma moi, j'avais déjà compris, j'avais vu la madone. J'avais déjà compris que je pouvais directement regarder la main de Dieu. Et ah. naturellement, je n'avais pas attendu naturellement, <laughs> le permis de Saint-Bernard, parce que voilà, non, euh, la, confirmation de Saint-Bernard. J'étais <laughs> déjà projeté vers l'eau, vers Dieu. Perché ho guardato ma io era già per me stesso tal quale volea, che la mia vista venendo sincera e più e più entrava per l'oraggio che dall'alta luce da sé vera. Et moi, je regardais non directement alors Dieu qui se manifeste d'emblée comme une lumière. Une lumière qui de plus en plus est vraie. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Da quinci innanzi il mio poder fu maggio, che il parlar mostra che a tal vista cede e cede la memoria a tanto oltraggio. Oltraggio, se parlo oltraggio, se, oltraggio, in cosa chi va oltre, chi va di là, ce que j'ai vu à partir de ce moment est quelque chose qui va vraiment au-delà. Au-delà de la compréhensibilité, au-delà de l'humanité, au-delà de, la, logique. Je ne sais pas. Mais moi, j'ai vu quelque chose d'absolument extraordinaire. surhumain extraordinaire. Et à partir de ce moment, la vision, la vision, euh, la vision, ce dessous aussi devient quelque chose d'incommunicable quale cura, è regardez, regardez l'autre passage en cinématographie, parce que Dante, à ce moment-là, il pourrait dire, alors moi j'ai vu, non, j'ai vu, par exemple, les trois cercles, j'ai vu le point, la perspective, non, non, ben, Dante. Vous voyez comme, il ne faut pas être, avoir l'arrogance de dire, mais il s'invente, non, il s'imagine une quantité énorme de choses. Non, parce que, parce que sinon on n'arriverait pas à comprendre pourquoi dans cette œuvre, vous trouvez une quantité énorme de foi, où l'auteur, Dante, se pose la question, mais est-ce que je suis arrivé vraiment à communiquer ce que j'ai vu, la personne qui a parlé, mon état d'âme, l'état d'âme des autres, est-ce que je suis arrivé vraiment à communiquer une telle sensation, pas même un sentiment, qui est quelque chose de plus vaste, une sensation, un état d'âme, impercevable parfois. Est-ce que je suis arrivé à le faire La réponse mais peut-être non. Je ne suis pas encore arrivé à le Alors, il ajoute des passages qui sont des détachements cinématographiques, stacchi cinématographiques. Non Non Il se détache de la scène, de la narration, jusqu'ici, du récit, Non Où il y a tout un certain de, de, description, disons, plus ou moins horizontale, pour placer, avec une interruption de la, des actions, une sorte d'image verticale, qui apparemment euh, interrompe, réellement interrompe, non euh, l'évolution, non le développement des scènes. Et qui, au niveau technique, est inutile, parce que si vous ferez euh, à, la fin le résumé, ne citerez pas, évidemment, cette scène dans la scène, ou dans les scènes. Mais ça devient énormément important, fondamental, afin de faire, nous faire comprendre exactement l'état d'âme qu'il prouve dans ce moment-là. Parce que, ok, ce que j'ai vu est quelque chose qui dépasse les limites humaines. Et je ne peux pas vraiment arriver à arrêter réellement dans ma mémoire. Mais comment je me sens maintenant, maintenant où je suis ici, à écrire avec la plume d'oie ces vers. Et alors, il recourt à une image, une similitude. Regardez, quale colui che sognando vede. che dopo il sogno la passione impressa rimane e l'altro alla mente non riede. Cotal son io che quasi tutta cessa mia visione e ancor mi distilla nel core il dolce che nacque da essa. Oh, allora, quale colui consubi là? Chi un rêvant, en faisant, non, un rêve, il voit certaines choses. Et puis une fois qu'il retourne non, qui se réveille, non? Il perd de la mémoire de ce qu'il a vu réellement. Hum, combien de fois nous, nous, arrive, non? Nous savons d'avoir euh, rêvé certaines choses, mais quest quelque chose Je sais pas. ça ne plus. Mais malgré ça, alors la mémoire, hein, c'est bien, tombe, disparaît face à la possibilité de reconstruire la vision. Mais malgré cela, il tremble encore dans ses, dans ses membres, dans son cœur. Non? Son corps est encore en train de transpirer. Son respire est encore un petit peu peut-être dans l'angoisse. Ils sont encore les émotions vivantes. Alors il dit, euh, euh, cette, cette image, il nous cite cette image, et même si la mémoire disparaît, la douceur, la douceur dans mon corps, goutte à goutte, m'arrive encore. Et eh bellissime la douceur de l'image. D'une image que je ne suis pas à mesure de récupérer dans ma mémoire, mais la douceur de l'image est encore là. Et goutte à goutte, dans le lac de mon corps, m'arrive encore aujourd'hui, encore maintenant. Et D'une tellement puissante. Hein. parce qu'à la fin, si nous pensons, si nous lisons, hein, euh, euh, et récupérons alors cette image à travers cette interruption de la scène, ou des scènes, des actions, nous arrivons à comprendre. Ok, j'ai compris. Hein? Et il continue. Et il dit, vous avez compris maintenant Vous avez compris. Alors, et il continue. Così la neve al sol si sigilla, così al vento nelle nelle foglie levi si perdait la sentence di Sibylle. De telle façon, ici, et eh, il eh, lance aussi eh, des, images où quelque chose disparaît. La neige au soleil non, disparaît, et encore les feuilles non, euh, tombées des, arbres posés, de façon énigmatique par Sibylle, la Sibylle qui devinait le futur, euh, à travers un coup de vent euh, s'envole, non Eh, sont disparaissent aussi. Et, eh, disons, les images, les images dans ma tête si perdent. Ma ici, o oh, somma luce che tanto ti levi da concetti mortali, alla mia mente ripresta un poco di quel che parevi, e fa la lingua mia tanto possente qu'una favilla sol della tua gloria possa lasciare alla futura gente. E sì, il y a une des invocations infinies, énormément répétées dans ce chant aussi, c'est-à-dire, s'il te plaît, s'il vous plaît, aidez-moi, non Force divine, aidez-moi, s'il vous plaît, à récupérer un petit peu dans ma mémoire et à utiliser des mots qui puissent se donner un petit peu, en petitesse réellement, hein, minuscule, de la vision extraordinaire que j'ai vue, que j'étais face à moi afin que je puisse le donner, le faire passer à la future jeune, aux jeunes futurs, c'est-à-dire euh, euh, aux, êtres humains des générations à venir. Que per tornare alquanto à mia memoria, per sonner un poco in questi versi, più si concepirà di tua vittoria. Io credo, e alla fine on peut comprendre, non? La pouvoir et le grand message de Jésus, de, de Dieu. Io credo per l'acume chi soffersi del vivo raggio, che sarei smarrito se gli occhi miei da lui fossero aversi. C'était tellement, c'est, non, non, inclusive, engloutante, eh, une telle vision, non? attirante une telle vision, comme une sorte de trou noir. Je ne pouvais pas m'imaginer de détacher mon regard de ce point qui, en soi-même, est la perfection la plus absolue. Hein? e mi ricorda che io fui tanto più, più fiordito per questo a sostenere tanto chi giunsi l'aspetto mio col valore infinito. Et je commence, attention, parce que il est face à ce point lumineux. Et il commence à regarder, non, et à concentrer, à se focaliser dans le regard. Et alors ce point lumineux, cette lumière absolue et claire, hein, commence à se manifester. Attention, attention, vous ne devez pas penser que Dieu bouge, se modifie, non se développe. là, c'est imaginable. L'absolu, la divinité en tant que telle est, est hein? immobile. On ne peut pas avoir un, avant et un, après, parce que sinon, euh, cela veut dire qu'il n'est pas parfait, hein? et absolument immobile. La, la lumière est immobile, ne change pas. C'est lui, avec son regard qui se focalise, non graduellement, qui comprendre, qui a la possibilité d'accéder à l'intérieur de cette vision et à comprendre lentement certaines choses. Alors ici. O abbondante grazia, un presunsi, le viso per la luce eterna, tanto che la veduta vi consunsi. Et commence la veduta, le viso, visus, le regard commence à le consommer, non? Commence à le concentrer totalement et à le consommer dans la vision même. Et ici, il y a quelque chose d'extraordinaire. Mais sur Profondo, ici, commence à raconter ce qu'il a vu. À plusieurs reprises, il y a plusieurs degrés, plusieurs étapes de la vision qui, qui ne pas se manifestent. Disons, il comprend, il voit hein, à plusieurs reprises des différents niveaux de cette vision. Nel suo profondo vidi che si interna, legato con amore in un volume, ciò che per l'universo si squaderna. À l'intérieur de sa profondeur, de la profondeur de ce point lumineux, j'ai commencé à voir, lié à ton sein, dans un volume, lié dans le même volume, dans un lien d'amour, hein? on trouve déjà mon amour, amour, Tout ce qui se manifeste dall'universo. Qua, sostanze, accidenti e loro costume, quasi conflati insieme per tal modo che ciò che io dico è un semplice lume. Substance e accident sono cause ed effet. Eh? Le temps comme l'espace. Eh? La vie actuelle, la vie précédente, la vie future. Nous, aujourd'hui, votre pullover, cette caméra, ma femme, mes enfants, les générations à venir, les générations passées, l'homme primitif, qui coïncide ici, non Et maintenant, ici coïncide temps, espace. Et c'est-à-dire que c'est une perspective totale, une perspective dans laquelle une sorte de regard, ou si vous voulez, le corps de Dieu, parce qu'il est pénétré dans le corps de Dieu, à travers cette perspective, on peut tout comprendre tout devient clair, tout devient euh, compréhensible, tout devient logique, rien reste mystérieux ou énigmatique. Tout est accessible. Et à travers ce regard, tout, tout, tout, tout sont visibles. Tout est visible. Dante est en train de nous dire qu'à travers ce moment-là, en 1300, il a vu nous aujourd'hui. Il a vu nous aujourd'hui. Et les générations que nous ne verrons pas, il a vu nous aujourd'hui. Il était ici. Il a connu tout, tout, tout, tout. Espace et temps qui coïncident. Et en même temps, si vous voulez, euh, poter dire, qui disparaissent. per tal modo che ciò che dice un semplice lume, ce qui è en train de, est en train de dire, è una petite chose vraiment. La forma universale di questo nodo credo che vidi, perché più di largo dicendo questo mi sento chi odo. Credo, Dante utilise ce credo. Si je pose la question credo, c'est un verbe, non je, crois que j'ai vu, non euh, C'est un verbe de certitude ou un verbe d'affirmation, de, de, de, de, non, ou un verbe de doute, non D'incertitude. Credo. Qu'est-ce que c'est ça De doute, non Je crois, je suppose, non, je ne suis pas sûr, credo, je ne sais pas si j'ai vu cela, non Dante n'utilise pas, credo, euh, euh, dans cette euh, signification étymologique même. C'est le, croyant, c'est le croire, il credo, ce chrétien. Moi, je professe la foi. Credo, qu'est-ce que nous disons à la messe si nous la messe Credo solo Dio, pas dans l'hypothèse. Je crois en Dieu omnipuissant. Je crois à l'Église catholique. Je crois à, l'esprit, à Saint-Esprit. je crois à la vie des de, qui est retournée. Je crois. Je renonce à Satan, non Je crois. Je fais la profession de... Alors c'est un quoi avec le point exclamatif, c'est certitude. C'est une affirmation, pas, une, pas dubitatif. Ok? Et ici, alors, « credo che vidi perché più di largo dicendo questo mi sento che godo. Je suis encore en train de, de, goûter cette image. Un punto solo me maggior letargo che 25 secoli all'impresa che fe Nettuno ammirar l'ombra d'argo. Eh, c'est un passage énigmatique à la fin, on ne pas vraiment Qu'est-ce qu'elle veut dire Mais peut-être, hein, une œuvre d'art, vous savez, c'est un langage complexe. Ça veut dire, vous pouvez l'interpréter comme vous voulez. Viva Dio, per fortuna, eh, vous pouvez lui dire, faire parler, lui dire euh, euh, ce que vous voulez à la fin. Euh, c'est la différence entre une œuvre d'art et une œuvre qui n'est pas d'art. Et si vous voyez une quantité possible d'infinies d'interprétations. Alors ici, il fait l'allusion à une expérience, une expérience de l'histoire, de l'histoire eh, de la mythologie en effet, le premier bateau. Le premier bateau sur la base de, de, de la reconstruction mythologique a été le bateau des Argonauti. Argonauti avec Jason, non, le Veldo d'oro, le Vagnon d'oro, etc. E dove costruire uh, eh, attraverso la mer, poi l'antracina, attraverso la mer. Et jusqu'à là, personne n'avait construit des, bateaux. Et ils décident, et, ils font le premier bateau. Et alors, il y a toujours cette perspective à, de, non, de qui Du dieu de la mer, qui était Poséidon ou, hein, Neptune, non Et imaginez-vous qu'il se trouve au, au fond, au sol euh, de la mer, non regarde, son, se caresse la barre, il fume, fume hein, hein. et, regarde euh, la mer, les poissons, les baleines, euh, vers, contre le soleil, non, contre la lumière du soleil. Et euh, naturellement, il voit, on est habitué à voir une quantité de silhouettes, comme la baleine, comme des poissons, les thon, etc., les poissons. Mais un jour, il voit une silhouette qui n'est pas un animal, une silhouette qui semble être un objet, évidemment créé par quelqu'un, quelque chose d'artificiel. C'est le premier bateau. Alors, de la même façon peut-être, comment lui était, hein, Neptune, tellement euh, étonné, non, surpris non, d'une telle vision, de la même façon, j'étais vraiment surpris de voir une telle chose hein, face à moi. C'est une possible interprétation op, resta enigmatic. Così la mente mia tutta sospesa mirava fissa, immobile, attenta e sempre di mirar facesi accesa. A quella luce cotal si diventa che volgersi da lei per altro aspetto. È impossibile che mai si consenta. C'è tellement parfait là-bas, non? Que moi, j'ai pensé de détacher mon regard de cette vision tellement parfaite. però che il ben, che il volere obietto, tutto solo raccogli in lei, e fuori di quello è defettivo ciò che lì è perfetto. Omai sarà più corta mia favella, pura quel che io ricordo, che d'un fante che bagna ancora la lingua alla mammella. Allora, sì, a sportito ce moment, perché que, ah, la perspectiva où temps et space coïncident dans perspective où il a tout. Peut-être vous avez compris. Mais attention, ce que j'ai vu ancora, après, Et quelque chose de vraiment est incommunicable. Je ne peux pas utiliser des mots finis, humains, limités, non Tellement relatifs. Vous arrivez à vous donner une idée, une petitesse de ce que j'ai vraiment vu. Et ma langue sera plus ou moins comme la langue d'un enfant. Un enfant vraiment qui sous encore à la mamelle, non De la maman, non Qui sous encore du lait, non Et qui n'est pas encore de parler patata, tanda, mama, patata comme, un idiote, je suis en train d'utiliser ma langue. Euh, je ne peux pas arriver à vous communiquer quelque chose réellement et dépasse totalement l'humanité. Non perché più qu'un semplice sembiante fosse nel vivo lume ch'io mirava, che tale sempre qual, qual sera davanti. Pas parce que l'image en tant que telle, je répète, se bougeait, se modifiait, non Moi, c'était moi qui je focalisais tellement, non, tellement comme regarder une chose, si vous regardez une chose. Et puis, avec les, non, un grand cadrage. Et puis, commencer, non, à focaliser le cadrage, à limiter le cadrage, et vous focaliser sur une image particulière. Alors moi, je me focalisais lentement sur une image particulière, alors c'était moi que je me bougeais dans mon regard. Il me guardando una sola parvenza, mutando io, a me si travagliava. Euh. et alors, deuxième passage, deuxième degré, il y a très, trois degrés. Perspective absolue, le regard ou le cœur de Dieu. Deuxième degré, niveau non, de la focalisation, du zoom, nella profonda e chiara sussistenza dell'alto lume, pardemi, tre giri, di tre colori ed una contenenza. Alors, à l'intérieur de cette matière, non de cette entité. J'ai vu trois cercles concentriques et de trois couleurs différentes. Euh, vous pouvez c'est l'image que je vous avais vue. Va bien, va bien, va bien. Euh, cette image ici, vous voyez Ok Et l'un dall'altro, come indi da a un réflexe. Et le terzo paraît à che quinci e quindi si Alors, le premier semblait reflété par le deuxième. Et le troisième semblait plutôt un feu qui passait de l'un à l'autre, continuel, passait continuellement. Elle est en train de nous dire hein, qu'il a vu le Père, le Fils et le troisième, ce feu, et le Saint-Esprit. Et ici, à travers cette image, j'ai compris finalement qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est réellement la chose qui permet la communication entre le Père et le Fils, mais entre nous tous. Qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit au niveau vraiment étymologique, parce que vraiment, <laughs> moi je découvert à travers Dante. Hein? La lingua, oui, mais encore, oh, vraiment, naturellement la lingua parce que ça manifeste, ça devient communicable. Mais encore, encore avant, et le respire. Le Saint-Esprit est, au niveau étymologique, le respire de Dieu. Dieu respire. Et le son table, euh, Dieu non, est souriante. Mais Dieu respire, premièrement. Et le respire est exactement la chose qui permet à lui, disons, en tant que vivant immortel, de continuer à vivre. Mais c'est pas cela. Mais le respire est cet air, non Il diffuse une air euh, qui est respirée par d'autres, par son Fils, premièrement. Penser. pensez, euh, qu'est-ce que c'est la chose qui, nous rassemble hein? Vous respirez. Moi, je suis à faire de respirer. OK, il y a le problème des contagions maintenant. <laughs> Mon on dit respire. Hein, mais disons, euh, là. Euh, et c'est grâce au respire qu'on peut vraiment se contaminer. Nous respirons avec certains. remèdes. quand je, ma, fille était, petite, je voulais qu'elle reste non, dans le lit, petit lit, à notre côté quelle erreur, euh, à mon côté. Pourquoi Mais parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir l'idée que elle, bébé, était à mon côté, de sentir les vibrations physiques, de sentir euh, le, le respire, le sang de respire, mais l'idée de respirer la même air de ma fille. Hein, qui nous mette, et nous lie en communication avec les autres. Le respire, ce n'est pas seulement important, fondamental pour nous-mêmes, mais pour nous tous. Et nous, et c'est une vie qui, non, qui s'échange continuellement. Nous n'avons pas la perception, le respire est cela qui nous tient collectivement en vie. Et ce respire est le Saint-Esprit. Allora, don Dio dans ce caso. Oh, quanto è corto il dire come fioco il mio concetto, e questo è quel che vidi, e tanto che non basta dire poco. Eh, je dis que de, de petites choses, vraiment, par rapport à ce que j'ai vu d'extraordinaire. Oh luce eterna che solo in te sidi, sola ti intendi e da te intelletta intendenti te ami e ridi. Quella circulazione che si concette, attention parce que nous sommes face, hein, après trois cercles, deuxième degré, troisième degré. Parce que nous sommes arrivés vraiment au but final de la Divine Comédie. Qu'est-ce qu'il voit d'absolument extraordinaire révolutionnaire, impossible, à l'intérieur de la Divine Comédie, à la fin de ce voyage. Troisième degré, quella circolazione che si concetta pareva in te come rume reflesso dagli occhi miei alquanto circonspetta, dentro da sé, del suo colore stesso, mi parve pinta della nostra effigie. La circolazione che pareva riflettere, riflette par la première, c'est-à-dire le deuxième siècle, non Jésus. Non, Jésus-Christ. Deuxième siècle. En le regardant encore de façon plus attentive, d'introduire dans soi-même, de, son, de sa même couleur, est paru, pas mes paroles m'ont semblé, est paru, s'est manifesté, hein, à travers, à cause de ma focalisation, mon zoom, se manifeste, non, se rend évidente, Et pentu de notre effigie, de notre image. Attention, il n'est pas en train de dire « je me suis reflété et j'ai vu mon visage là-dedans ». Ce n'est pas un miroir. Il dit « dans le deuxième siècle, qui est le siècle où il y a Jésus, moi j'ai vu quoi notre effigie, notre image. Le visage de nous tous. Le visage de ma encore, le visage de ma femme, le visage de vous, madame, de vous, messieurs, nous tous. Nous sommes déjà là-dedans, pentus, pas reflétés, pentus. C'est-à-dire, nous sommes à l'intérieur de la intimité ou de la partie constitutrice intime de Dieu. Pas refléter, je suis là-dedans. Et ne comprend pas. À ce moment-là, Dante lui, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je suis créature. Je ne peux pas être une partie de mon créateur. Une partie de mon créateur. C'est pas possible. Et alors, il commence à dire De la nostra puis non oublie jamais, dentro da sede socorro era messo. Et si il raconte qu'il ne comprend pas, vous devez vous imaginer, à la fin de ce voyage incroyable, où la créature veut finalement connaître son créateur et a eu la même position de ce qui est un explorateur, non qui, qui fait une chronique. Il a exploré, les, endroits, il a exploré les âmes, les pêcheurs, les bienheureuses, non Il a pris des chroniques des notes, vous pouvez imaginer. Il voulait faire exactement la même chose non, objet par rapport à un sujet qu'il a créé. Non et surtout, va vous regarder comme tu es. Moi, créature, émanation et projection extérieure de ta volonté créatrice. Et qu'est-ce qu'il découvre Il découvre qu'il est déjà à l'intérieur de la partie constitutrice intime de son créateur. Lui est déjà une partie de son créateur. Si vous voulez, lui est déjà son créateur même. Le créateur, le créante, jamais créé, qui contiennent toutes les créatures. Toutes ces créatures. Et nous sommes alors à la fin de ce voyage extraordinaire, nous sommes à la fin des parties de Dieu vivantes. Nous sommes déjà la partie la plus intime de Dieu. E allora ne comprende pas, e qual è il geometra che tutto s'affige per misurarlo cerchio e non ritrova, pensando quel principio dell'indige. Allora, esattamente que le géomètre qui essaie non, de trouver le cercle carré, le cercle qui è Dieu, normalement au niveau philosophique, le carré et qui est euh, l'homme, parce qu'il s'agit d'un numero irrationnel, un énigme mathématique énorme de tous les temps, De la même et qu'il arrive à essayer de, comprendre, mais n'arrive pas à comprendre le cercle carré, la formule, de la même façon j'étais moi-même. Moi, j'étais de conceptualiser, de comprendre. Non Comment est-il possible que moi, créature, puisse être créateur J'arrivais pas, il de rationaliser, de conceptualiser. J'étais en train de comprendre, c'était possible, je me trompe. Hein? Tale era io della Memphis Nova. Veder voleva come si convenne l'imago al cerchio e come vi si indova. Je voulais trouver vraiment la formule. C'est pas possible, je me trompe. Je ne peux pas être créateur en tant que créature. Ma non erano da ciò le proprie penne, se non che la mia mente fu percossa da un fulgore in che sua voglia venne. Ma je pouvais pas, j'avais pas les forces, intellectuelle, les forces de la mémoire, les forces physiques même, hein, mes passions qui pouvaient me conduire à la compréhension. Et alors, à ce moment-là, j'ai été frappé par une fulgurance, un coup de foudre qui m'a projeté à nouveau vers la terre des mortels, à l'alta fantasia qui m'ancoppossa, ma già volgeva il mio disio il belle, siccome rota ugualmente mossa, l'amour qui muove il sole e le altre stelle. À l'artaphasie, la possibilité de comprendre euh, et manque le pouvoir. Et eh, celui qui est Dieu et qui est l'amour qui bouge le, soleil et les autres étoiles, comme en bougeant toujours, en tournant toujours la même roue, non? continue à la tourner et fait tomber euh, ma volonté et mon pouvoir d'arriver à comprendre l'incompréhensible et je me suis trouvé finalement vers les euh, mortels, avec les mortels, pour arriver ici à vous restituer cette histoire extraordinaire. Mais ne cite pas Dieu. Dieu, à la fin, qui est le sujet qui arrive à la fin, dans la porte aussi, vous trouvez l'amour, le sujet, c'est ce qui est qui bouge continuellement, qui tourne continuellement cette roue de la vie, et la, non Dieu, mais l'amour qui bouge le soleil et les autres, qui gouverne le soleil et les autres étoiles. L'amour, encore une fois. Dieu en tant qu'amour, la perspective absolu de l'espace et du temps et l'amour lié dans un lien avec un lien de amour. L'amour est la clé pour tout comprendre. Sans l'amour, le sentiment de l'amour, on ne pourra jamais comprendre. Et si vous, même si vous avez des fois différentes, ou si vous êtes des diagnostics, pensez à l'image, au message chrétien le plus euh, philosophique simplement de du geste de Jésus-Christ, de, de, Dieu qui devient mortel à travers la, Vierge Marie, qui décide, lui est immortel, créateur des mortels, qui décide de renoncer à son immortalité pour se faire mortel afin de se faire torturer et tuer par sa créature pour la sauver. Imaginez, pensez à ce message, même au niveau philosophique, au niveau laïque simplement. Hein au-delà de l'aspect religieux. Pensez vraiment à ah, Dieu être immortel par définition, qui renonce à son immortalité pour se faire mortel et se faire torturer et tuer par sa créature afin de la sauver. C'est une image d'une force d'amour, une force d'amour tellement puissante, tellement exceptionnelle. Si vous avez une image plus forte de l'amour, vous devez la dire, parce que je ne l'ai pas. Tellement forte alors vous devez m'imaginer quelle est vraiment la force de tout l'univers, qui est vraiment l'amour, et l'amour qui gère tout. Et avec cela, je voudrais vous le lire, lire euh, ensemble une fois la musicalité de, cette, euh, ce chant et, et le paradis. Figlia del tuo figlio. umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio. Tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore, per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore. Qui sia a noi meridiana face di caritate e giuso, intramortali se di speranza, fontana vivace. Donna, se tanto grande e tanto vali, che qual vuol grazia a te non ricorre, sua disianza vuol volar sansai. La tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te saduna quantunque in creatura hai di bontà Or questi, che dall'infima lacuna dell'universo, in fin qui ha vedute le vite spiritali ad una ad una, supplicate per grazia di virtute tanto che possa con gli occhi levarsi più alto verso l'ultima salute. E io che mai per mio veder non arsi più che ho fo per lo suo, tutti i miei prieghi ti porgo e prego che non siano scarsi perché tu ogni nube li disleghi di sua mortalità co preghi tuoi, sicché il sommo piacerli si dispieghi. Ancor ti priego, regina, che puoi ciò che tu vuoi, che conservi sali dopo tanto vederli affetti suoi. Vinca tua guardi i movimenti umani, vedi, Beatrice, con quanti beati per li miei prieghi ti chiudono le mani. E la Madonna gli occhi da Dio diletti e venerati, fissi nei loro torni dimostraro quanto i devoti prieghi le son grati. Indi all'eterno lume s'adrizzaro, nel qual non si deve creder che si invii per creatura l'occhio tanto chiaro. E io, che al fin di tutti i desi, appropinquava, sicco vi dovea, l'ardor del desiderio mi finì Bernardo m'accennava e sorridea perché io guardassi Suso, ma io ero già per me stesso tal quale io era, che la mia vista, venendo sincera, e più e più entrava per lo raggio dell'alta luce che da sé è vera. Da quinci innanzi il mio veder fu maggio, che il parlar mostra, che a tal vista cede e cede la memoria a tanto oltraggio, qual è colui che sognando vede e dopo il sogno la passione impressa rimane e l'altra la mente non riede, cotasso mio, e quasi tutta cessa mia visione e ancor mi distilla nel core il dolce che nacque da essa. Così la nera al sol si disigilla, così al vento nelle foglie levi si perdeva la sentenza di Sibilla. O somma luce che tanto ti leghi da concetti mortali, alla mia mente ripresta un poco di quel che parevi e fa la lingua mia tanto possente che una favilla sol della tua gloria possa lasciare alla futura gente. per tornare alquanto a mia memoria e per sonare un poco in questi versi, più si concepirà di tua vittoria. Io credo, per la come che io soffersi del vivo raggio, che sarei smarrito se gli occhi miei da lui fossero aversi. E mi ricorda che io fui più ardito per questo a sostenere tanto chi giunsi l'aspetto mio col valore infinito. Oh abbondante grazia, un Dio presunsi, ficcar lo viso per la luce eterna, tanto che la veduta riconsunsi. Nel suo profondo vidi che s'interna, legato con amore in un volume, ciò che per l'universo si squaderna, sostanze, accidenti e il loro costume quasi conflati insieme, per tal modo che ciò che dico è un semplice nome. La forma universale di questo nodo credo chi vidi, perché più di largo dicendo questo mi sento che godo. Un punto solo nel maggior letargo che 25 secoli all'impresa che fe Nettuno ammirar l'ombra d'argo. Così la mente mia, tutta sospesa, mirava fissa, immobile, e attenta, e sempre di mirar facesi accesa. A quella luce cotal si diventa, che volgersi da lei per altro aspetto è impossibile che mai si consenta, però che il ben che del volere obietto tutto s'accoglie in lei e fuori quella è defettivo ciò che è perfetto. Omai sarà più corta mia favella, pur a quel ch'io ricordo che d'infante che bagna ancora la lingua la mammella non perché più d'un semplice sembiante fosse nel di volume ch'io mirava, che tale sempre quella sera davante, ma per la vista che s'avvalorava in me guardando, una sola parvenza, mutando mio, a me si travagliava. Nella profonda e chiara sussistenza dell'alto lume parvemi tre giri di tre colori e di una contenenza e l'un dall'altro come iri da iri pare a riflesso, e il terzo pare a fuoco che quinci e quindi ugualmente spiri. Oh, quanto è corto di dire come fioco al mio concetto, e questo a quel che vidi è tanto che non basta dicer poco. O oh, luce eterna che solo in tessidi sola ti intendi, ed a te intelletta intendente te ami e ridi quella circolazione che si concetta pareva in te come lume reflesso dagli occhi miei alquanto circonspetta, dentro da sé, del suo colore stesso, mi parve pinta della nostra effigie, perché il mio viso in lei tutto era messo. Qual è il geometra che tutto s'affige per misurarlo cerchio e non ritrova pensando quel principio Ondellin dice, tale era io a quella vista nova. Veder volea come si convenne l'imago al cerchio e come vi si innova. Ma non eran da ciò le proprie penne, se non che la mia mente fu percossa da un fulgore in che sua voglia venne. All'alta fantasia qui mancò possa, ma già volgeva il mio disio e il velle, siccome è rota chi ugualmente mossa l'amor che muove il sole e le altre stelle. Ma tornerà lui, ma tornerà.